Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku. Ya, salam sejahtera untuk yang berbeda agama. Yuk, kita maju bersama, sukses bersama. Salam pemula, salam sukses, salam sehat, selamat berkarya. Maju bersama, sukses bersama, bersama Bang Studio Etoy. Kikuk, kikuk, kikuk. Iya, Yo sahabat-sahabatku ya sahabat pemula, sahabat lama ataupun kawan lama, kawan baru maju bersama sukses bersama. Ya, di siang ini saya akan bahas ya beberapa trik-trik-trik trik-trik itu berdasarkan uh, pengalaman pribadi dan info dari yang lebih senior ya dari saya. Mereka juga berdasarkan pengalaman pribadinya. Jadi bukan sembarangan ya kalau menurut saya. Dan mohon maaf ya, saya tidak menggurui, menggurui guru-guru atau senior saya. Dan tidak apa, takutnya jangan takut ya, jangan takut si apa uh, yang biasa menonton ke channel Anda, per, apa uh, datang ke channel saya, ya mohon ampun guru ya, kita mau berbagi ilmu, bersharing dan lumayan kita mendapatkan pahala ya dan ilmu kita juga akan bertambah tambah pahala juga kita dapat buat bekal di akhirat nanti jadi trik-trik itu untuk uh, yang mau mendekati monet ya mendekati monet yang sudah satu k yo semangat semangat semangat kalau kata Kim Semayang semangat Bang Etoy semangat Bang Etoy semangat pakai boneka yang goyang goyang goyang itu saya ingat Bang itu Om King Semayang ya ke pendekar lab waduh itu dia rajanya lab betul-betul saya itu ide-idenya ide-ide kreatif dah tuh King Semayang ya aduh benar Allah ya Om ya Om iya itu suatu uh, kebanggaan saya juga dia rajin lab bagus ternyata dia punya beberapa channel bagus saya jempol dua tambah lagi dua jempol kaki. <laughs> ya. Jadi untuk yang mm, apa mau di monet ya mau di monet mau di monet udah mendekati uh, mendekati monet yang udah satu tak yang udah jam tayangnya tinggal dikit lagi atau yang sudah mendaftar nah jangan daftar dulu ya kan udah mendekat oh, apa subscribe udah satu k terus mau mendekati mau mendekati monet nih si nya udah melebihi dari apa udah mau dikit lagi 4000 nah kita dapat email ya kita dapat email di dari YouTube ya silakan eh, selamat anda uh, bergabung dengan uh, youtuber apa gitu nah kita jangan silakan uh, apa uh, suruh daftar ya nah kalau menurut saya nih saran saya pengalaman saya jangan daftar dulu ya pasti tuh merasa bangga ya ini cerita saya dulu waktu pas begitu wah udah saya nggak percaya saya sampai pingsan loh iya pingsan kok channel amuradul channel ala kadarnya tanpa peralatan yang sebagus seadanya HP HP jadul pakaian jelek rambut acak-acakan orangnya juga jelek tapi kok bisa dimonet itu merupakan suatu kebanggaan ya buat pribadi saya ataupun yang lain dengan karena dengan peralatan yang sederhana video tanpa diedit kok bisa dimonet masuk di akal nggak ya sahabat-sahabatku jadi untuk menjadi seorang youtuber itu uh, tidak perlu menurut saya tidak perlu memakai peralatan yang terlalu mewah wow gitu loh menurut Anda video Anda bagus, tapi menurut orang lain belum tentu bagus. Ya, menurut saya seperti itu. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya dan sahabat saya atau senior saya atau guru saya atau suhu saya yang lebih senior dari senior-senior saya. Jadi untuk menjadi youtuber-youtuber sukses itu ya buat sahabat-sahabat mula tidak perlu dengan peralatan yang mewah, kita seadanya ada yang penting eh, upload dan isi video tersebut dengan konten yang berbobot ataupun dengan hiburan dan mencari dengan unik unik ciri khas diri kita sendiri pakaian tidak terlalu bagus mau bikin video dimanapun bisa di toilet bisa mau di gudang dimanapun ini saya di mana nih saya di pinggir jalan kok bisa banyak suara-suara mobil apa gimana orang lewat banyak manggil tidak apa tidak jadi masalah kalau seperti itu ya ya untuk menambahkan ya bisa menambahkan dengan musik musik non copyright juga banyak tapi kadang hati-hati juga karena banyak jebakan juga jebakan juga itu pengalaman saya banyak seperti itu kadang dan bisa juga di sini dihapus dihapus dihapus dihapus dihapus kalau yang udah mengerti masalah edit edit kalau masalah itu saya belum edit sebenarnya sebelum utuhnya saya belum mengerti ya cuma baru sedikit sedikit sedikit saya masih belajar jadi kita belajar bersama-sama maju bersama sukses bersama ya kembali untuk yang sudah satu k untuk mendekati Monet, disuruh daftar ya kalau bisa jangan langsung daftar, klik jangan langsung daftar. Kita lihat dulu, kita cek dulu, kita cek dulu. Kan ada di situ ya, kalau di laptop tuh ada juga ada lab, ada video di YT ya, di YT ya. Kan di kita juga bisa di HP ya, di HP ada di YT. Yang kita lihat aja uh, video isi video kita ada kena hak cipta, atau copy claim. Uh, eh, semuanya diperiksa dulu ya saya waktu itu nyampe meriksa nyampe tiga kali ya mau emang video saya banyak ya seribu berapa saya kan sering upload video mulu wah saya cek terus udah saya hapus saya hapus saya eh nggak dihapus uh, itu karena saya kan ada lagu-lagunya lagu bos saya coba dulu di edit di edit edit edit edit ya di edit lagunya diganti musiknya ada juga yang berhasil ada yang enggak kalau yang kira kira pun sayang juga kan kalau kita hapus yang sudah penontonnya banyak otomatis bakalan berkurang jam tayang kita karena syarat untuk dimonet itu kan seribu jam eh seribu jam seribu subscribe sama empat ribu jam jadi kalau ada copy claim itu jangan hak cipta jangan langsung dihapus kita coba berusaha dulu diedit apa di apa e, musiknya atau lagunya kita bisukan ataupun eh, bisa dipangkas ya, dipangkas ya. Seperti itu ya sahabat-sahabatku. Eh, jadi kita cek dulu yang di video-video di YT itu yang video, terus yang labnya juga dicek. Saya nyampe berulang-ulang ya, berulang-ulang nyampe pusing karena video banyak. Tapi setelah itu plus udah saya terus udah cek, besoknya lagi saya cek. Saya ter, jadi nyampe mundur eh, empat hari saya nggak langsung daftar. Oh, pas sudah itu saya langsung klik tapi Bismillah klik Pak e, kata YouTube itu e, ya e, sudah apa sudah berhasil udah ini Toto dapat email lagi e, disuruh ditinjau ulang kena tinjau ulang ya ditinjau ulang karena berhubung e, konten anak banyak apa kena topik hak, hak cipta jadi kata dia itu disuruh ini ya disuruh tinjau ditinjau lagi dan dikasih tahu apa silahkan cari edit apa masalah judulnya apa suruh menghapus wah saya coba cek ternyata masih ada kelewat ya udah saya ulang kadang-kadang uh, ya, saya ganti judulnya kadang judulnya misalkan saya pernah nyanyian tuh lagu dangdut apa dangdut koplo apa tuh bos kalau udah bagus udah ini enak banget suaranya ya saya lihat pasti itu kabarnya ke pemandangan ya pemandangan alam atau lalu lintasnya ganti judulnya tuh jadi judulnya itu kita edit uh, lalu lintas malam hari tolongan pemandangan yang indah ada ada banyak di video-video saya lanjut dengan lagu lagu itu alhamdulillah saya kirim kirim lagi berhasil dan saya coba lagi setelah saya selesai apa di periksa-periksa lagi suruh daftar uh, tanggal berapa gitu ya suruh daftar monet lagi daftar ulang alhamdulillah lolos Nah, jadi sebelum daftar Connect, dicek dulu, cek dulu video-video ataupun eh, bekas-bekas uh, kita ya, kadang-kadang banyak ya. Saya kan lucu nih, suara burung, burung jalak pun jalak kebosan ya. Emang itu ya dari dulu saya kopi kan sama itu ya, jalak kebo. Kok kenapa jadi kena kopi hak kita? Padahal nggak ada suara-suara yang lain loh, itu burung saya sendiri. Lucu tuh, banyak sering seperti itu. Tapi itu tidak jadi masalah ya. Jadi kalau kena hak cipta itu jangan langsung dihapus, kita coba dulu ya diedit, bisa di, juga dibisukan ataupun e, dipangkas ulang. Karena sayang kalau langsung dihapus, e, jam tayang kita berkurang karena untuk mengejar monet itu 1000 subscribe dan 4000 jam. Ya, semoga bermanfaat. Dan saya doakan Semoga semuanya cepat-cepat dimonet ya. Karena saya lihat banyak sahabat-sahabat saya yang sudah mau dimonet dan sudah berhasil satu kak sudah mendekati Ingat, dicek dulu, dicek dulu ya, dicek dulu, dicek dulu sahabat-sahabatku. Untuk pemula lebih semangat, lebih giat berkarya. Yuk. Terima kasih. Selamat pagi. Thank you, thank you, thank you to Miss Brother, Sister, uh, Uncle, ya grandmother. Thank you ya Uncle. Thank you ya suhu suhu suhu komandan. Siap. Thank you thank you semuanya. Ampun suhu. Iya. Semoga bermanfaat dan semoga monetnya uh, sukses dan bila mana ada yang pertanyaan atau komentar atau yang mau bertanya ya silahkan di komentar di bawah dan ingat sahabat-sahabatku atau suhu-suhu saya ya komentarnya jaga juga jangan sampai spam ya Thank you, thank you, thank you, much.